irmão Giovanni, é, escutei esse áudio é, do relato da irmã feita pelo senhor mais ou menos umas dez vezes. Cada vez que eu escuto esse áudio, mais Deus me, me faz sentir no coração, me faz sentir na alma que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo um bem a muita gente, a muitos irmãos, muitos, inclusive, até que saíram da nossa igreja. Eu não acredito, irmãos, que os irmãos que tenham sido afastados pela administração do pastor Ailton, eles estejam bem onde eles, eles, eles foram servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando Israel saiu de Jerusalém foram cativos para a Babilônia. Lá eles cantavam, mas não, não era a mesma coisa de, de, de, estarem na terra natal. Então, todo, todo, todo irmão que nasceu na Assembleia de Deus, ele tem uma ligação afetiva, espiritual muito forte com a igreja. E esses irmãos estão orando porque no dia que essa direção cair, esses irmãos vão poder se reunir e vão poder servir ao Senhor como, como sempre serviram no passado. A gente vê é, essa, essa irmã dar esse relato, a gente vê que é uma mulher de Deus, a gente vê que a gente está no caminho certo. Não vamos, irmão Giovanni, é, abrir mão disso. Isso aí é para nos encorajar, é Deus dando toque, nos alertando, nos impulsionando a seguir nessa, nessa linha, a seguir nesse caminho. Então, se Deus está conosco, irmão Giovanni, nada temeremos, nada, nem a morte, nem a morte, porque nós estamos fazendo um serviço para Deus. Bote isso na sua alma, na sua cabeça. Nós estamos sendo utilizados para uma finalidade que Deus é quem vai dar o final, o veredito final. Tá certo? Isso é para encorajar o senhor, que o senhor está no caminho certo. Quando tiver mais oportunidade de falar nas rádios, tiver oportunidade de lançar vídeo com esse teor, não tenha medo. Faça isso porque Deus está usando as suas palavras e Deus está colocando é, confusão do outro lado está colocando é, dúvida, está colocando é, inquietação, está colocando tudo. Eles estão atônitos, sem saber o que fazer, sem saber como calar. Mas aí eu pergunto: quem vai calar Deus? Me diga? Ninguém. Então, se não fôssemos nós, seriam outros. Tá entendendo? Então fique tranquilo, levante a cabeça e vamos caminhar nessa linha. Vamos caminhar unidos porque Deus vai nos dar vitória, não só a nós, mas a toda a igreja.